саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағын жалғастырамыз бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз 19 тоғызыншы параграф идеал газ идеал газдың молекулалық кинетикалық теориясы негізгі теңдеуін қарастыратын боламыз бұл әрине оныншы сынып физикасы өткен сабақтың жалғасы жақсы олай болса кеттік біз негізгі бүгінгі сабағымызға арқау болатын күтілетін нәтижелеріміз идеал газ модулін сипаттай аласыңдар және де сол бір идеал газдың негізгі теңдеуінің формуласын пайдалана отырып есептер шығара алатын боласыңдар так олай болса жалпы газ дегеніміз не жалпы соған тоқталайық иә газ деп отқанымыз молекула арасындағы өзара әрекеттесулер потенциалдық энергиясын ескермеуге болатын молекулалар арасындағы арақашықтық молекулаларының өлшемдерін біршама үлкен болатын газдың физикалық моделін айтуға болады жалпы газ бізде өмірде жоқ деп қарастырамыз ол э, үлкен яғни шексіз аз көлемді алатын газдарды айтамыз деген сөз жақсы енді бізде мк тың негізі тенде өткен сабақта айттық біз мк тың негізгі қағидасы бар еді әрине мк тың негізгі үш қағидасы бар еді енді бұл жерде мк тың негізгі теңдеуі не дейді екен бізге идеал газ қысымының молекулаларының ілгермелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясына тәуелді идеал газ бұл мк тың негізгі теңдеуі яғни молекулалар әрқашан үздіксіз хаосты ретсіз қозғалыста болады дедік біз иә естеріңде болса өткен сабақта енді біз сол Э, қалай қозғалыста болады оның формасы қалай болады деген секілді негізгі мкт-ның несін қарастырамыз негізгі теңдеуін қарастыратын боламыз түсіндіре алдық қой негізгі формасын қарастырамыз деген сөз так бұл жерде ескеруіміз керек болған негізгі есімізге сақтау керек болған негізгі ә, нелеріміз бар бізде білеміз бір миллиметр сынап бағанамыз нешеге тең жүз отыз үште үш паскалға тең ал бір атом деп отқанымыз оның бес дәрежесіне тең болады деген сөз бір атом оның бес дәрежесі паскалға тең болады деп қарастырамыз окей бұл әрине ә, есте сақтау керек нәрселер түртіп қоямыз так ары қарай кеттік енді біз осы мкттың негізгі формасын қалай шығарамыз ол үшін бізге не керек біз білеміз жалпы ә, дене импульсы мен күш импульсының өзгеріс бір біріне тең екендігін білеміз нәтижесін міне жазып алдық ә, дене күш импульсының несін тең, ә, теңдеуін жаздық минус минус плюс болып кетеді сол кезде екі мв болады деген сөз иә теңестірдік бұл жерде мына ұзындықтың формасы жылдамдықтың уақытқа көбейтіндісі екендігін біз ешқандай күмәнсіз айта аламыз өйткені жолдың формуласы осыған тең да енді қарайық бізде мынандай дейді иә ox ox өсу бағытымен яғни ox деп жатқанымыз мынау ғой бізде міне нөл былай қозғалса мынау нөл мынау x болса былай қозғалды деген сөз иә ox бағытында ә, қарама қарсы қозғалатын бөлшектер саны тең демек қабырғадағы уақыт саны соққы тиген кезде олар қалай болады яғни қабырға тиетін молекулалар саны мысалы мынау қабырға болса осыған келіп тиетін әрбір молекуламыз несін қарастырамыз қазір санын қарастырамыз ол кезде соққы саны яғни мынау n иә n тең 2-ден бір n V дейміз бұл деп деген көлем иә n концентрация молекула концентрациясы так көлемнің формасы бізде цилиндрде міне көлемнің цилиндрдің қарастыратын болсақ міне цилиндр иә цилиндр деп қарастырамыз цилиндрдің ауданы және биіктігі бар так бізге көлем нені береді сонда аудан мен ұзындық деп алсақ та болады деген сөз так сол кезде көлемнің орнына жаздық міне SL яғни ауданның ұзындыққа көбейтісіне тең ал L деп отқанымыз неге тең енді міне жылдамдықтың уақытқа көбейтісіне тең екенін білеміз так формуласын жазып алдық ары қарай не істейміз ары қарай біз э, алып барамыз яғни ә, мына жерде n-нің орнына қоямыз деген сөз міне қарайық f тең f т тең екі м в x қой осы жерде жалпы соққы саны болғандықтан көбейтінісі болады ал n-нің орнына қойған кезде мынандай формуламыз келіп шығады бұл жерден екілер қысқарып кетеді получается бізде мына формамыз келіп шықты міне да енді бұл жерде ә, мынау бізге нені береді екен молекуланың қозғалысының орташа квадрат жылдамдығына тең екенін қарастырамыз яғни ол демек сөз молекуланың қозғалысы барлық бағытта өзара тең болғандықтан біз z иә бағыты y бағыты x бағыты яғни бүйтіп қарастыратын болсақ былай қарастырамыз иә мынау бетіміз x болса мынау z мынау y деп қарастырамыз иә барлық бағытта бірдей қозғалады деп қарастырылады нәтижесінде барлығының қосындысы жалпы неге тең болады жылдамдыққа тең болады осы жерден біз ә, x қарастыратын болсақ неге тең болады мынандай бір формула тең екендігімізді қарастырамыз да бесінші жағдайымыз алтыншы жағдайымызда не істейміз осы жылдамдықтың орнына біз мынаны алып барып қойсақ болады ғой міне f тең бір бөлінген үш nm жылдамдықтың квадраты иә солай ма и енді осы жерде біз не істедік ә, әрине бұл жерде біз мына бір формуланың жылдамдықтың орнында ә, мына естеріңде болса мына жерде тұр міне формуламыз осы жерде не істедік мына жылдамдықтың орнына мынаны қойдық міне алып барып иә бүйтіп қойған кезде мына бір формуламыз келіп шықты міне окей осы формуламыз келіп шықты енді бұл жерде мына ауданды мына бетке көбейту өтіп кетеді ғой дұрыс па и уақыттар не істеп жібереміз қысқарып кетеді деген сөз f бөлінген s бізге нені береді әрине қысымды береді міне не келіп шықты формуламыз яғни мктың негізгі формуласы осы екен келіп шықты деген сөз так тоқталамыз мына жерде қарайтын болсақ мктың негізгі теңдеуі ә, қысым тең үштен бір n n деп жатқанымыз өткен сабақта айттық молекула концентрациясы м нолевой сол молекуланың массасы және ә, орташа квадрат жылдамдығы молекуланың квадрат екендігін білеміз иә ал енді осы жерде біз тоқталып кетеміз тығыздықтың формуламыз концентрация мен массаны көбейтінсін неге концентрация деп отқанымыз неге тең еді n және көлемге тең сол себепті біз былай жазсақ болады ғой яғни n m бөлінген көлем бір молекула болғандықтан мынау бір болып кетеді сол себепті мынау бізге нені береді тығыздықты береді деген сөз көбейтіндісі да нәтижесінде формуланы біз мынандай түрде түрлендірсек те болады екен иә яғни мына екеуінің көбейтінсі бізге тығыздықты береді деген сөз мынау бізде тығыздық ал енді бұл жерде жеке жеке тоқталайық э, әрқайсысының аталуына мысалы бізде идеал газдың қысымы иә мына жаңа айтып жатқан қысымымыз мынау қысым өлшем бірлік паскаль э, н деп жатқанымыз газ концентрациясы э, бір бөлінген метр куб немесе метр минус куб десек те болады ары қарай кинетикалық энергиясы орташа кинетикалық энергиямыз орташа жылдамдығымыз молекулаларының молекулалар массасы және оның тығыздығына тіркеп қоямыз өлшем бірлігімен бірге иә ал енді мкдрдың ә, э, түрленген формуласына тоқталамыз жаңа айттық біз мына бір формула негізгі формуласы осы жерде кинетикалық энергияның формуласын білеміз ғой массаның жылдамдықтың квадратына бөлінген екі так масса көбейту жылдамдықтың квадраты бізге нені береді екі кинетикалық энергия тең болады яғни мына екеуінің орнына алып барып мына бір формула қоятын болсақ мына жерде мына екеуінің орнына алып қойсақ яғни осындай түрде келіп шығады иә кинетикалық энергия орнына қойған кезде түсіндіре алдық қой а осылай да біз форма түрлендірсек болады немесе мынандай формада түрлендіріп жіберсек те болады екен әрине бұл түрленген формула неге өткен есеп шығарған кезде бізге осындай бір формула керек болады әрине да ары қарай осыған байланысты сол формуланы пайдалана отырып мына бір есепті шығарып көрейік иә түсінбесек комментарийде ретінде қалдырамыз А, шығарған есептің жауабы неше екендігін де комментарийде қалдырайық әрине бұл қызық болсын да кеттік ары қарай енді энергетикалық температура яғни больцман тұрақтысы больцман тұрақтысы деп отқанымыз неге тең больцман тұрақтысын не деп қарастырамыз к ға тең негізі к тең бір де отыз сегіз көбейту онның минус жиырма үш иә джоуль бөлінген не дейміз келвин деп қарастырамыз да мынаған тең негізі бүйтіп айтылсақ болды бірауыздан ал бұл қалай шыққандығын қарастыратын болсақ міне яғни 1 бір моль сутек нөл бүтін оннан бір метр куб көлем алатын болса ол кезде оның температурасы 0 градус температура кезінде сутектің қысымы 22,65 килопаскаля болып шығады ол жағдайда қалай қарастырамыз енді біз не істейміз осындай жағдайда так естеріңде болса мына жерде тоқталып кетеміз бұл қайдан келді не болып жатыр деген сұрақ туындамау үшін біз мына жерде айттық міне бір атомымыз яғни мына бір паскальға тең екенін айтып кеттік бір сантиметр квадратта, иә кеттік ары қарай енді ә, так жаздық ары қарай орнына қойдық мына бір формуласына иә қарастырып кеттік орнына қойған кезде негізгі неміз келіп шықты жалпы э, үш бүтін жүзден жетпіс бес көбейту оның минус жиырма үшті шықты иә есеп барысында газдар үшін иә газдар үшін міне мынандай бір қатынастың мәні дәл осындай болатын көрсетеді яғни осы шаманы біз тетта нулевой деп алсақ болады иә орнына қоямыз деп белгілейік енді осы газ бар ыдыста қалыпты атмосфералық қысым қайнап тұрған суға қоямыз яғни қайнап тұрған суға қойған кезде жалпы 100 градус міне мынау нөл градус қой да мынауымыз жүз градуста температура мынау тетта температураны орнына қойдық яғни мына бір формамыз э, мынандай болып келіп шықты иә орнына қойған кезде енді қарайық ә, жалпы екі жақты да екі жағдайды да қарастырдық нәтижесінде бізде к пропорционалдық коэффициент яғни больцман тұрақтысы деп тіркелсек болады мынандай формуласын келтіріп аламыз жалпы температураның азайтынсын жалпы температураның азайтын қатынасын аламыз т екі деп жатқанымыз үш жүз жетпіс үш т бір деп жатқанымыз екі жүз жетпіс үшке тең болғандықтан біз не істейміз ә, мынау біздің негізі жүз градустағы мәніміз бағана тең еді иә мына нөл градустағы мәнімізді қойдық жалпы азайтатын болсақ жүз келіп шығады бөлетін азайтып бөлетін болсақ бір де отыз сегіз көбейту оның минус жиырма үш бөлінген келвин келіп шығады екен так минус жиырма үш қайдан пайда болды деген вопрос туындауы мүмкін әрине ол үшін мына жерде қарайтын болсақ міне мен үшін бар мына жерде тұр ғой сол себепті мына жерде қарастырмай кеттік дәрежесі бар оказывается дәрежелер бір болғандықтан бірден мынадай түрде жаздық деген сөз да бұл бізде болисман тұрақтысы яғни бұл тұрақты бірде отыз сегіз көбейту оның минус жиырма үш джоуль бөлінген келвин болисман тұрақтысы окей ары қарай кеттік енді бізде температура молекулаларының ілгермелі қозғалыс кезінде орташа кинетикалық энергиясының формуласы жалпы о, ә, энергия кинетикалық энергияның формасын жазып қоя салайық та бізге соны түрленіп көрсетеміз иә тең иә үш бөлінген екі ә, к болисман тұрақтысы көбейтеміз температураға мынау негізі орташа кинетикалық энергияның формуласы молекулаларын оны қалай түрлендіреміз негізгі формуламыз мынау екенін білеміз иә бағана бұл жерде н деп жатқанымыз өткен сабақта айттық молекула санының көлемге қатынасы орындарына қойдық иә сол кезде не болды ол кезде біз мынандай формуламыз келіп шықты міне да осы жерден біз нені таптық әрине көлемді мына бетке өткіздік міне иә енді астына өткіздік формуламыз келіп шықты ма бұл екі бөлінген үш энергия тең болады деген сөз ал енді ары қарай бізде ә, не істейміз енді келесі жағдай 11 <clears throat> мен он екінші формула түрлендіреміз яғни 11 мен он екінші формула бағана біз айтқанымыздай сол кезде не істейді ә, бізде мынандай бір форма келіп шығады қысқарып кетеді артқа қайтайық 11 мен он екіні көру үшін әрине бізде 11 мен он екінші формуламыз бар еді мына жерде так он бір жақсы кітапта қарастырылған екен біз мына жерге алмаппыз да жақсы ары қарай жалғастырайық мынандай форманы түрлендірдік оны алмай кеткен екенбіз ары қарай ә, біз осы жерден нені табамыз енді 17 мен ші форматы қарастыратын болсақ мына бір форманы түрлендіріп жасақ болады иә ә, міне энергиямыз бар дұрыс па энергиямыз бар 17 иә, мен 18 түрлендіреміз ғой сол кезде ә, не істейді бізде <clears throat> екеуін теңестіреміз деген сөз екі бөлінген үш энергия тең ката деп алдық осы жерден біз энергияны тапқан кезде орын ауысады нәтижесінде мынандай бір формамыз келіп шығады бұл кинетикалық энергияның формасы әрине орташа кинетикалық ал температура дегеніміз не дейтін болса молекулалардың ілгермелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өлшемі деп теориялық түрде біз жауап беретін боламыз ал енді универсал газ тұрақтысы дегеніміз не жалпы универсал газ тұрақтысы деп отқанымыз бұл физикалық мағынасы яғни бір моль идеал газдың температурасы бір кельвинге арттыру үшін қажетті энергия мөлшерін айтады екенбіз универсал газ тұрақтысын табу үшін не істейміз міне болисман тұрақтысын көбейтеміз авогадро тұрақтысына нәтижесінде сегіз де отыз бір джоуль моль көбейту келвинге тең деген сөз бұл тұрақты шама ал енді бізде идеал газдың молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығының формуласы бұл формуланың қалай шыққанын қазір көрсетеміз жалпы жазып қоямыз бірінші идеал газ молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы бұл форма қалай шықты бірінші болып мына бір форманы білеміз иә ә, э, МК-тың негізгі теңдеуінен жылдамдықты таптық бұл жерде қысым деп отқанбыз, жаңа неге тең дедік? нк ға тең болады одан кейін барып орнына қойған кезде ндер қысқарып кетті міне нәтижесінде не қалды мына бір формамыз қалды міне ең негізгі формамыз келесісін қарастырамыз келесі дәл осы секілді ә, мына бір форманы аштық енді бұл жерден бізде не істейміз <clears throat> орындарын қойдық иә массаның орнына қарастырдық міне массаны аштық қой мына жерде массаны аштық та ә, ары қарай бұл жерде қысқарып кетеді әрине қысқаратын жағдайлар бар ма әрине бұл жерге қарайтын болсақ ә, біз не істейміз мына бір екеуін не істеп жіберсек болады қысқартып жіберсек болады иә нәтижесінде мына бір молекула болғандықтан алмай кетсек болады формамыз келіп шығады деген сөз екінші формамыз бұл әрине молекулалардың орташа квадраттық жылдамдықтың формуласы да орташа квадраттық жылдамдықтың формуласы жаздық өлшем білгіші әрине жылдамдық болса метр бөлінген секундқа тең и все ал т деп отқанымыз температура өлшем бірлігі келвинға тең да оған тоқталудың қажеті жоқ деп ойлаймын өйткені біз білеміз өткен сабақта қарастырдық та енді осыған байланысты міндетті түрде оныншы класс болғандықтан біз тестпен жұмыс жасап көрейік чтобы ұбт да қандай тесттер келеді да убт да келген есептер шығарамыз белгілейміз комментарий ретінде қалдыратын боламыз оқушылар әрине кеттік ары қарай енді осы тақырыпты пысықтау мақсатында бар болған бес ақ есеп бердік шығарамыз түсінбесек сұраймыз иә біз сендерге түсіндіретін боламыз және де оқушылар әрине бұл тақырыптар сендер үшін ұбт да міндетті түрде көмекші құрал бола алады убт дайындау барысында сол себепті барлық мәліметтерді дәптерге түсіреміз есептерін шығарамыз түсінбеген есептерін сұрайтын боламыз бүгінгі сабағымыз аяқталды келесі сабақта жолыққанша сау